إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب җирендә көн белән төннең алышынып торуында, диңгездә йөргән көймәләрендә ки нәрсә кешеләргә файда китерә, ничек алар суда йөзәләр, көймәләр һәм файда китерәләр. Һәм Аллаһ Тәләнең Күктән җибәргән суында, ки ул су белән үлек җир терелә. Ничек әле күрәбез җир, нинди хәлдә. Яз көне күрәчәкбез, нинди хәлгә килә. Һәм дә җир йөзендә төрле җәнлекләр барга китерүендә Көньяк һәм төньяк җилнең алышуында кемгәдер көньяк җил ошый, кемгәдер төньяк җил ошый. Һәм дә болытларда ки алар җир белән күк арасында. Акыллы кешеләргә бар Дәлилләр, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Дәлилләр бар акыллы кешеләргә шушы саналган нәрсәләрдә. Дәлил дигәнебез инде ул русча доказательство, кем бу сүзне онытып бара. Ә инде акыллы кешеләр дигәнне инде беркем дә онытмастыр дип уйлыйбыз. Аллаһ Тәгалә кемнең акылы бар, акыллы кешеләргә Күкләрдә, җирдә, көн, төн, диңгез, су, болытлар, һәр берсендә бар дәлил. Акыллы кешеләр өчен бар дәлил дип әйтәм. Бүгенге вәгазебез Ике дөнья хакындагы үткән вәгазь белән әлбәттә бәйле. Ягъни бүгенге вәгазебездә көзгә күренгән дөнья белән көзгә күренмәгән әмер дөньясының тәэсире хакында алып барачакбыз. Кем татарча сүзләрне бик аңламаса, бераздан русча була. Нәрсә ул тәэсир? Ике дөнья бар, әйттек үткән вәгазьдә. Бер дөнья безнең күзгә күренгән дөнья, икенче дөнья, күзгә күренмәгән дөнья, ул да нинди дөнья? Әмер дөньясы. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең әмер иткәне без күрмибез, ничек ул әмер итә. Нәрсә әмер итә? Аллаһ Тәгалә әмер бирә кар явырга. Ләкин ул әмер иткәнен без күрмибез. Ләкин ул бар. Аңа әйтәләр әмер дөньясы. Ләкин кар яуганын күрәбез. Аллаһ Тәгалә әмер итә фәрештәләргә Җан китерергә корсактагы балага. Ул әмер иткәнен без күрмибез. Ләкин ул әмер дөньясы дип атала. Ләкин аның нәтиҗәсен күрәбез. Ул бала нәрсә эшли? Анда үсә башлый, аннары селкенә башлый, тибә башлый. Шушы хакында бара чак бүгенге сүзебез. Ике дөньяның тәэсире. Ягъни ничек без аны күрәбез? Әмер дөньясының Аллаһ Тәгалә җирне шимбә көн барлыкка китерде. Шимбә безнең менә иртәгә аңлыйбыз ки, иртәгәгесе көн нинди сыйфатка ия. Шимбә көн Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән җирне. Һәм дә ул җирдә Беренче көн барга китерде тауларны. Чит илдә булганыгыз булса, чит илдә беренче көн ул якшәмбе. Гарәп илләрендә дә, башка илләрдә дә безнең дәүләттә генә шимбә ахыргы көн булып тора. Беренче көн дүшәмбе безнең. Ә гарәп илләрендә барсагыз, Хаҗга, умрага, анда дүшәмбегә әйтәләр яумү-сәни, икенче көн. Беренче көн кайчан булды? Якшәмбе булды. Шуңа пәйгамбәр әйтә, беренче көн Аллаһ Тәгалә тауларны барлыгы китерде. Ягъни якшәмбе көн. Шимбедән соң килә. Якшәмбе, якшәмбе беренче көн. Ә шимбә, әлбәттә, җиденче ахыргы көн булып санала. Аннары икенче көн, ягъни дүшәмбе, Барла китерде агачларны. Сишәмбе көн Барла китерде начарлыкны. Беләбез, Аллаһ Тәгалә хуҗа һәм яхшылыкның хуҗасы һәм начарлыкның да хуҗасы. Шуңа иң беренче дәрес Безнең ятлаган ул Әмәнтү билләһи вә мәләикәтихи вә кутубихи дип башланган иманның шартлары. Моны һәрбер мөселман белергә тиеш, бу иманның шартлары. Моны белмәсә, димәк, иманы җептә асыныптыр. Өзелергә дә мөмкин, белмәсә. Гыйлем булмагач, иман буламы? Бер кеше ышанса Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, ул шәригатькә каршы килеп, белми бит, укымаган, ул вакытта иманы буламы? Бу шундый нечкә мәсьәлә. Шуңа укырга, ятларга һичшиксез мәҗбүр, әмәнту билләһи дип башлана. Ахырында ничек бетә? Хайрихи ва шәррихи мин Аллаһи Тәгалә вәл бәгъс бәгъдәл мәүти хак. Дип бетә бу Ятлаган мәсьәлә. Ягъни, мәгънәсе, мин ышандым, яхшылык та, начар да Аллаһ Тәгалә килгәнлегенә ышандым дигән бу шарт, иманның шарты. Шуның өчен якшәмбе әйттек, якшәмбе нәрсә идек? Таулар. Дүшәмбе агачлар, сишәмбе начарлык. Ләкин сишәмбе көн начар көн дип әйтми, ә сишәмбе көн начарлык барлык килде дип әйтә. Шуңа сишәмбе көннең ул кадәр дә куркыныч бер нәрсәсе юк. Тик эш башлаганда гына сайлыйбыз. Я Йә, нәрсәгә карыйбыз? Кайбыз нәрсә без эшлибез? Әлбәттә, мөселман кешенең генә акылы бар. Ул йорт төзи башласа, агач утырта башласа, башлый кайсы көнне? Якшәмбе көн. Чөнки ул беренче көн. Кемнең акылы бар, гыйлеме юк, ул башлый дүшәмбе. Нигә? Чөнки понедельник бәрәкәтле көн дип әйтә. Хотя понедельник түгел, воскресенье, беренче көн. Һәм шуннан соң чәршәмбе көне Аллаһ Тәгалә барлык китерде ут. Ут дигәнебез дә инде огонь түгел, ә свет, ягъни яктылык, нур. Бу да булды чәршәмбе көн. Һәм дә Шулай көннәр-көннәр килеп, нурдан соң килә хайваннар, җәнлекләр һәм аннары инде иң беренче кеше Адәм барлыкка килде җомга көн. Адәм алейхиссалам барлыкка җомга көн икенде белән Икенде намазыннан вакытыннан соң, икенде вакытыннан соң, ягъни кояш зәвәлдән кузгалгач, бу вакыт мөбарәк бер вакыт булса кирәк, Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде Адам алейһиссаламны. Һәм дә пәйгамбәр әйтә, ул секундына кадәр ул әйтә, Бу икенде белән кич арасындагы булган сәгать булды дип әйтә. Шуның өчен әйтәләр, икендедән соң күп дога кылырга. Шуңа кем нең гыйлеме бар, кем ишетә аны, кем белә ул дога кыла. Чөнки без һәр вакыт мохтаҗ бу дога кылырга. Бу көннәр хакында әйтеп үткән пәйгамбәребезнең хәдисе. Бу хадис безнең вәгазь белән бәйлеме дисәгез, безнең бүгенге вәгазь ул ничек ки күзгә күренмәгән әмер дөньясы күзгә күргән дөньяның тәэсире бәйләнеше ничек. Шуңардан әлбәттә башлыйбыз иң әүвәл, ягъни русча әйткәндә экскурс, башта баштан алып. Шуның өчен иң беренче кайчан рухлар галәме барлыкка килде, рухлар галәменә керә ахирәт, Без аны күрмибез, ләкин бар, җәннәт, җәһәннәм, фәрештәләр. Аларны без күрмибез, бу рухлар галәме. Һәм дә шушы рухлар галәменнән башлап, безгә күзгә күренгән бу фани дөньяны Аллаһ Тәгалә барлык китерде. Ягъни ә, тик тик башлады нәрсәдән? Рух галәменнән, ягъни күзгә күренмәгән рухлар галәменнән башлады. Һәм чират, чират, чират, чират һәм дә сыйныф, сыйныф барла китерде. Нинди сыйныфлар бар? Мәсәлән, Арш тотучы фәрештәләр бар. Аларның сыйныфлары икенче. Сыйныф дигәнебез инде ул дәрәҗә. Дәрәҗәләр, төрле дәрәҗәләр бар. Уйламагыз, Дәрәҗәләр бер дип, бер дәрәҗә беркайчан да булмый. Дөньяда да карасагыз, кешеләр бер дәрәҗәдәме? Юк. Машиналар бер дәрәҗәдәме? Юк. Ризык бер дәрәҗәдәме? Юк. Кием бер дәрәҗәдәме? Юк. Һәр бер нәрсәнең бар дәрәҗәсе. Бер төрле Нәрсә бар? Һава да бер төрле түгел. Менә монда бер бер төрле э, тауга менсең, анда кесар бөтенләй икенче, баш әйләнә. Шуның өчен югарыдан башласак, шушы аршны тотучы фәрештәләр Алла Тәгалә барлык китерде. Бу югары бер дәрәҗә. Аннары килде фәрештәләр Кирам кәтибин дип әйтелә. Ягъни яхшы эшне язучы фәрештәләр. Бу якка күрсәтәбез, уйламагыз, мультиктагы кебек ул монда утыра, кечкенә бер фәрештә дип уйламагыз, ул алай түгел. Фәрештә аны, аны күргән кеше дә юк, ул кечкенә монда, зурмы. Моны пәйгамбәр аңлата. Пәйгамбәр күргән фәрештәләр алда булачак. Исән булсак, Аллаһ рөхсәт бирсә, аны да сөйләргә тырышачакбыз, ин шәә Аллаһ. Шуңа икенче дәрәҗәдә, икенче сыйныф ул шушы фәрештәләр. Начарлыкны язучы һәм яхшылыкны язучы. Кәтиб. Сәр кәтиб сүзеннән, гарәп теленнән кәтиб. Кирамен кәтибин. Ягъни язучы фәрештәләр. Аннары Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде Һавадагы фәрештәләрне. Аларның әмере астында җилләр һәм болытлар. Әлбәттә, мәктәптә безгә әйтәләр, электрон анда бар, нейтрон бар, аннары положительный, отрицательный зарядлар килеп чыга, шулай җил барлыкка килә, җил барлыкка килгәч анда яшен барлыкка килә. Шул аңлатырга тырышалар иде. Ләкин башы бу нейтрон протон түгел, башы фәрештәләрдән. Фәрештәләр җилне ясый. Фәрештәләр болытларны куа. Физика сәбәпле түгел, фәрештәләр. Юкса физиканы карасак, безнең кулда тимер Ә, тимердә җан юк. Ә протон, нейтрон эчендә җөгереп йөри. Сварканы сварить итсәң, нәрсә дип әйтә укытучы? Мондагы э, заряд, заряженный частица бу металлга күчә, мондагысы монда күчә дип әйтә. Шуннан теге нәрсәкә килеп чыга, сварка килеп чыга дип әйтә. Җаны булмаган тимердә андый йөгереп йөрүче электрон протон буламыни? Сорау туа. Шуның өчен фәрештәләр бу ярдәм итүче фәрештә дип түгел, әлбәттә, бу Аллаһның әмере. Аллаһ Тәгалә шулай теләде, ярдәмгә түгел. Аллаһ Тәгалә арымый, талмый, мохтаҗ түгел, тик ул шулай теләде. Нигә теләде? Аның ихтияры, шулай теләде. Аннары фәрештәләр булды. Кар яудыручы, яңгыр яудыручы, Күк күкрәтүче һәм дә яшен яшнәтүче фәрештәләр. Болар да Аллаһ Тәгаләнең барлыкка китергән бер әмереннән. Хәтта ишеткәнегез бардыр, һәрбер кар бөртеген, һәрбер Яңгырның тамчысын фәрештә җиргә төшерә. Аның вазифасы. Җиргә төшердеме, вазифасы бетә, фәрештә китә аршны таваф эшләргә. Таваф эшли. Бер тапкыр төшерде, аның вазифасы бетте. Күз алдына китерсез, күпме төшә кар бөртеге, күпме төшә, күпме төшә яңгыр тамчылары, күпме фәрештәләр җиргә килә. Һәм дә беркайчан да күрмәссез кайчан җил булыр да ике кар бөртеге бер-берсенә берләшер дә шулай җиргә килгәндә нидән болыттан өченче кар бөртеге тоташыр да и башыңа шундый бер ни төшер нәрсә дип әйтәләр аңа шундый бер түгәрәк колобок буламы андый булмый күпме генә җил булмасын Кар бер бәрелми. Ния? Чөнки аны төшергән фәрештә бит күзе бар. Ул без можем юлда бәрелеп йөрлеге машина белән, ә алар бәрелми. Җил аларны этмиме ни? Ул җил, җил ясаучы бүтән икенче фәрештә. Фәрештәне җил итә алмый. Фәрештә үзе Аллаһның әмере белән я былай төшә, я былай төшә. Ягъни кайда Аллаһ тән әйтә төшерергә, карны шунда төшерә. Яңгырны кайда төшерергә куша, шунда төшерә. Шуның өчен хәтта җирнең дә суның да фәрештәләре бар. Хәтта корылыкның да фәрештәләре бар. Шуның өчен кайда корылык фәрештә анда җирне җиргә тамчын төшермәде. Алла Тәгалә кушмады. Бүгенге көндә Җиддада яхшы гына яңгыр ява. Джиддада бүгенге көндә яхшы гына яфраклар, үләннәр үсә. Ә, карасак, анда шүл. Шүлдә үсә э, нәрсә үсә? Газон. Ширәм, ширәм татарча була. Әйе, ширәм үсә. Без су сибәбез, су сибәбез, ширәм үстерә алмыйбыз. Коры яфраклар, үләннәр. Анда үсә. Кайчан әле? Декабрь айы бар анда. Яңгыр ява. Машиналар йөзеп йөриләр асфальттан. Шундый көчле су. Шулай ук бар фәрештәләр диңгез фәрештәләре. Диңгезне караучы. Җирне караучы. Көннең фәрештәләре бар, бар төннең фәрештәләре. Шулай ук бар фәрештәләр кайсыларына махсус бирелгән вазифа ул зикер фәрештәләре. Кем зикер кыла? Тәсбих беләнме, тәсбихсызмы? Аларны күрүче, алар белән кызыксынучы аерым фәрештәләр бар. Дөресен генә әйткәндә, фәрештәләргә бу дөнья һич кызык түгел, чөнки хәдистә пәйгамбәр әйтә, "Әд-дөнья мәл'унатун". Дөнья ләгънәтләнгән дип әйтә. Ләгънәтләнгән дөньяга фәрештәнең киләсе киләме? Әлбәттә, юк. Шуның өчен кызыксынган фәрештәләрнең иң беренчесе ул шушы зикер фәрештәләр. Алар кызыксына. Ничек мондый ләгънәтләнгән дөньяда алдап, сатып Анасын, бабасын саткан кешеләр арасында шушы дөньяга фәрештәләр кызыксынып килә. Не? Зикр кылган кешеләрне күрергә. Шунлар бар, аларны эзлиләр һәм шатланалар. Аларга әйтәләр, зикр фәрештәләре. Кем зикер кылса ялгыз, ул, әлбәттә, берүзе генә инде. Тик бу фәрештәләргә кызыксыну, кайчан кешеләр түгәрәккә утырып, бергәләшеп, зикер кылып, бергә дога кылып, менә бу кешеләргә, бу кешеләр ул фәрештәләргә бик, бик, бик кызык. Тамчык диләрме? Алар аны көтеп йөри, эзләп йөриләр дөньяда. Шулай бер фәрештәләр туганнар фәрештәләре, туганнар, туганнар арасында ныгытучы, туганнар арасына ярдәм итүче бар айрым фәрештәләр. Бар фәрештәләр кемнәр качан бала әле тумады, ә, ана карнында аңа фикер бирүче Төрле уйлар бирүче фәрештәләр дә бар. Шуңардан кайбер вакыт бала туа, әйтәләр бит, диплом белән туган дип әйтәләр бит. Менә шул инде ул. Фәрештәләр диплом биргәннәр уже. Шуңа диплом белән туа диләр. Шулай ук бар фәрештәләр кем кемнәр яклыйлар Адам алейһиссәламнән башлап килгән кешеләрнең токымнарын. Оныклар, аннары оныкчалар кемнәр килә? Буын, буын, буын. Саклаучы фәрештәләр бар. Буын ул үзгәрүче, буын үзгәрә. Муса алейһиссәлам 40 ел шүлдә болай гына йөрдемени? 40 ел Болай гына йөрмәде. Йөрде. Аның халкының фикере, каны һәм дә Роща ДНК була бит инде, үзгәрсен өчен. Чөнки туган бер бала әйтәдер, мин кол. Кемнең колы? Фиргауннеке. Туды гына, ә фикере мин Фиргаунның колы. Менә шушыны үзгәртер өчен, югарыга күтәрер өчен син кол түгел, син инде азат кеше. Муса алейхиссалам 40 ел йөрде чүлдә. Просто йөрделәр. Фикерне э, чуалган фикерне нәрсәшләргә сүтәргә. Ничек ки безнең закидушка чуала ташлаган вакытта, хотя хәзер закидушка юк инде, хәзер сап белән генә, блесна белән генә, ул да чуалырга мөмкин. Һәм дә ДНКны шушыны Нәрсә, чистартыр өчен 40 ел йөртте. Болар фәрештәләр. Фәрештәләрнең, әлбәттә, сәбәбе белән. Бар фәрештәләр кем кабергә килә, сорау алалар. Раббың кем? Динең нинди? Китабың нинди? Пәйгамбәрең кем? Нәселең нинди? сорау бирәләр. Бар шулай ук кабергә килүче фәрештәләр газап фәрештәләре. Кыйныйлар. Кешегә әйттеләр, тыңла, аңла, ышан, аңламады, тыңламады. Аны газаплаган фәрештәләр дә бар. Кабердә газаплыйлар. Кайбер кеше уйлый, «Э, үләм дә котылам. Шулай гына булса иде, алай алай түгел шул, үлеп кенә котылып булмый, үлеп үлеп тә үлеп булмый. Үлгәч тә бит гомер дәвам итә. Тик уже дөньяда нинди без әйткән баягы күзгә күренмәгән әмер дөньясында кеше анда уже күрә башлый. Ә, менә ничек әмерләр була икән Аллаһ Тәгаләнең, күрә башлый. Шуннан соң була фәрештәләр җан алучы. Нәфис, нәфисне тартып алучы гәүдәдән. Шулай ук фәрештәләр була икмәк фәрештәләре. Икмәк дигәне без инде ул кыскача гына әйткәндә ризык бирүче. Ягъни кем күпме ризык ланырга тиеш, Эшлиме, эшләмиме? Фәрештә карый. Алла Тәгаләнең әмере бар, китерә. Бу да бер хикмәткә әлбәттә бәйле. Хикмәте бар. Шуңа кем ул хикмәтне күрми, әлбәттә зарлана башлый, нәрсә әйтә башлый. Ни өчен Алла Тәгалә аңа байлыкны бирә, ул бит эшләмәде. Ул күз белән күрми, ни өчен ул аны ала? Чөнки ул күрә бу дөньяны. Ә бу дөньяда бар тагын әмер дөньясы. Аллаһ Тәгалә әмер бит, әмер бирде фәрештәләргә, бирегез аңа байлык. Әмер дөньясын без күрмибез, ул ничек ул әмер Аллаһ Тәгалә бирә фәрештәләргә? Ничек ул фәрештә аңа китерә? Ничек бу менә бу процессны без күрмибез, ә выводны күрәбез, карыйбыз теге бай. Ничек шулай булды? Фәрештәләр бар шундый икмәк бирүче. Икмәк дигәнебез инде байлык. Бар фәрештәләр ике канатлы, өч канатлы, дүрт канатлы фәрештәләр бар, әлбәттә. Җәбраил фәрештәнең 600 канаты бар. Матур фәрештә. 600 канаты бар. Бар фәрештә сакчы, җәннәт сакчылары. Ризван исемле мәсәлән. Бар фәрештәләр җәннәттә хезмәт итүче кем анда керә? Инде кемгә насыйп? Аңа хезмәт итүче фәрештәләр дә була. Бар шулай ук сакчылар, җәһәннәм сакчылары, аларга зәбания дип әйтәләр, зәбания, сакчы. Һәм дә Малик. Кайчанки пәйгамбәрбез миграҗ кылды, бөтен фәрештә шатланды, елмайды, бер фәрештә көлмәде, елмаймады. Пәйгамбәр әйтә, нәрсә булды? Мин бит Мин бит Малик, ди. Син миңа килүдән мин елмаерга, елмаерга хакым юк, ди, пәйгамбәр әйтә ни. Мин бит җәһәннәм фәрештәсе, ди. Мин шатланыйм мени син миңа килсәң җәһәннәмгә? Шатлана алмыйм бит, ди. Шуңа елмаймыйм, ди. Пәйгамбәр әйтә, ярар, ди. Шуннан бар фәрештәләр кем җиргә җавап бирә? Бигрәк тә безнең шәһәрдә болар шундый упкыннар җир йөри. Ишеткәнсез бар, бар машина җир астына китте. Бу да фәрештәнең эше. Җирне титрәтү, җирне тоту, болар фәрештәнең эше. Һәм дә инде безнең мәгълүмат шушы, без беләбез фәрештәнең дәрәҗәләрен. Ә инде тагын да тирәнрәк нәрсә бар? Ансы безгә ачык түгел. Нәрсә ачык, шушы, шушы безгә билгеле. Ягъни, нинди фәрештәләр бар. Саны, кыяфәтләре бераз ачык иттереп әйтелә, ләкин ул да бик бик үк төпченеп түгел. Мәсәлән, саны хакында әйтсәк, әйтелә, бер кешегә туры килә статистика белән 9 э, 9 җен, Мәсәлән, миллиард кеше булса, тугызга тапкырлыйсыз бит инде. Бер җенгә туры килә тугыз шайтан. Бер шайтанга туры килә тугыз фәрештә. И менә карагыз, кем күпме. Шулай ук бар әмер без әле санадык әмер дөньясын, ягъни күзгә күрмәгән дөнья. Һәм дә, әлбәттә, бу дөньяның тәэсире дә. Яңгыр белән күкне салсак, алсак. Шулай ук бар сыйфатлар, фәрештәләр арасында да сыйфатлар бар. Һәм дә үзара бүленгән Сыйныфлар бар. Ничек бар? Сварщикның разряды беренче, икенче, өченче, дүртенче. Алар арасында шундый сыйныфлар бар. Беренче, икенче. Кешеләрдә дә шундый бар, җеннәрдә дә, шайтаннарда да. Шуның өчен беләбез, дөньяда да яшәгән бар кешеләр, бар җеннәр, ә бар Яҗүҗ, Мәҗүҗ дигән халыклар да бар. Бар, тик әле генә күрмибез, ләкин бар. Бу да бер сыйныф, шәһәрдә яшәүче, уже безгә күзгә күренгән дөньяның э, кемнәре, дөнья әһелләре, дөньяда яшәгән. Һәм дә ничек ки безнең бар, шулай ук Үзебезнең дөньябыз, күңел дөньясы, гәүдә дөньясы бар. Нички бар безнең күзебез, колагыбыз, аннары тәмне сизәбез, исне аерабыз. Шулай бар рухыбызның да шуны сыйфатлары. Мәсәлән, мәсәлән, Фантазия кеше ярата. Аннары булмаган әйберне күз алдына китерергә, аннары искә төшерергә, кемдер үлгәндер мәсәлән искә төшерә, кемдер югалткандыр нәрсәдер искә төшерә. Бу да сыйфат. Ләкин бу сыйфат уже гәүдәнең эчендәге икенче дөньяның сыйфатлары. Компьютерда кебек теге флешка куеп карап булмый. Бу күзгә күренмәгән, ләкин бар. Моны юк дип әйтеп булмый. Шуңа бу икенче дөнья. Бер дөнья күз алдында, ә барың эчендә икенче дөнья. Фикерләү, мәсәлән, аннары ихтияр көче, берсе әйтсә, ана тегендә Харам дисә, кеше бит барыбер карарга тырыша. Пәйгамбәр әйтә бит, ә, харисун мә муниа. Тыелганга ул тартыла дип әйтә кеше хакында. Кеше тыелганга тартыла. Ихтияр көче бар. Нинди көче ул, кайда? Мускулмы? Юк, ул эчтә шундый бер көч. Ул тыела. Көче юк, ул билендә үрелә, бара. Анда җиңел акча теге рулетка белән уйнарга, ул анда бара. Я тыела. Ә кемдер бөтенләй теләми, ни өчендер. Кемгә әйтер, анда, анда бер чибәр кыз килде. Кемдер карый, кемдер карасы килә, карамый, ә кемдер бөтенләй, бөтенләй кызыксынмый. Менә кешеләр арасында бар дәрәҗәләр. Бу да эчке дөнья белән бәйле. Берәү, берәү әйтә, карый теге матур кызга. Икенчесе харам ди. Өченчесе әйтә, кызык түгел ди. Ничек шулай кызык түгел? Син Син зәңгәр түгел кебек, өйләнгәнсең. Әйе, кызык түгел. Ни, шулай буламы ни? Була. Ничек шулай була? Була. Бу да инде, әлбәттә, аерым бер дәрес. Берәүгә әйтәсең, менә казино, ух, теге китте, малай. Анда акча уйнарга. Икенчесе әйтә, ух, мин дә вот беләм анда керсәм, ди, бер йөзне чыгарам, йөз меңне, ди, сәгатенә, ди. Хотя могу югалтырга да, ди. И ломка башлана. Өченчесен әйтәсең, әйдә, кызык түгел ди. Просто, просто барасы килми. То есть монда ихтияр көч тә түгел, ә монда нәрсә? Теләк юк анда борыгы. Һәм дә шулай ук күзгә күренмәгән шулай ук безнең галәм, ул да булса арш, Бар, күзгә күренми. Курси, Аллаһның мәхлук, бар, күзгә күренми. Һәм дә дөньяның башлануы, дәвам итүе, бетүе язылган ләүх махфуз. Анда бөтен нәрсә язылган. Нәрсә булачак? Ничек кем нәрсә кайда ашый, кем нәрсә эчә, кемгә өйләнә, кемнән аерыла, кемне тудыра, кемесе үлә, кемесе ач кала, кемесе бай, кемесе хәерче, фәкыйрь. Барсы язылган, ләүх мәхфуз. Бар каләм язучы Аллаһның әмерен язды, әйтте. Бар Бәйтүл Мәгмур кайда Мәккәнең өстендә бүгенге көндә ул мөмкин түгел әле самолетлар, ракеталар булса да очып булмый. Ләкин өстә Мәккәнең өстендә бар шундый ук Кәгъбә. Аңа әйтәләр Бәйтүл Мәгмур. Ул күктә. Ничек кешеләр ясый э, таваф, Фәрештәләр ясый таваф кайда? Күктә. Анда да бар шундый атала исеме Бәйтүл Мәгъмур. Һәм дә инде шундый исем бар, шундый сүз Сидратул Мунтаһа. Пәйгамбер анда барды, ә фәрештә, Җәбрил фәрештә бармады, курыкты. Әйтте, мин бер адым ясасам, янам. Ничек янасың, синең гәүдә юк. Бар гәүдәсе, тик нинди гәүдә? Нур гәүдәсе. Әңгәмә булды, алата намазны бүләк итте, бу булды Сидратул-Мөнтәһәдә. Фәрештә бармады, мин янам ди, куркам ди. Менә ул барысы да килә шушы икенче дөньяда. Һәм дә инде ахырында да аяти кәримә, бу да Фуссиләт. Фуссиләт сүрәсендә, бисмиллаһи рахмани рахим, Аллаһ Тәгалә әйтә,